Wow. Sama-samayin niyo sa sobre. Oh, I get 500. JC! JC! First, JC! JC! Ma! Okay, since my friends is in the live in my live stream, and then um, they are opening a gift. lang! bubukas na yun ni Lily. ito, Sana ngayon magkasya na rin. Ah. Please be patient. Thank you po. Hoy, magtengteng naman kayo. Thank you. kayo. Meron naman ko na to ah. Open the present. Open the Ay, hindi. Ipon Open rin yung mga copper, ha? Open Hindi, Ining! Ining! Wala na open, wala. Wala na open. Yeah, wala open. Ano ba? Wow, dami Open baby na. Magsabasa pa rin Open cover, ha? Para hindi ka Which was... May pangtungan na ba sa gym? Dito kay Kasa naman. Kasa na? Sa okas. Gigi, I got uh, this one, the t-shirt. Oh, and then I got uh, uh, I got the sword, so I can wear this. Oh, this is from you, so I have to wear this. Yeah. Wow, ganda. May trade tayo kayo. Pakita mo kay God. Pakita mo. Yung isa pa, isa pa. Ate, ah, sa Okay, I'll show to my dad. Here we go. Wow, you have a nice shirt from the Open wow. Yes. Smell it. Nasa mo sa kanya. Mm-hmm. Patingin. Baka nasuot na to. Hindi, may tag pa naman. Wow. Yan, yung ganyan ka ng laki. Ito si mama, hindi mo kami. Ang kumaka siyang gay. Meron short na sa loob, tsaka short na wala. Hindi nagbubuti. Ah, dalawang short? Oo, dalawang short. So kaya yung... Yung ano? na ng ano, wala na. Bads, tingin mo sa'yo, Bads. Ganun nga. Kapag na, kapag na. Kaya ganun kaya dalawang short. Oh, that's cool. So we can so we can wear it. Yeah. yeah. Wow. Perfect. Ooh. Kasi Grabe, ano na. Grabe na naman. Ganda ng palo. Tutoy, tutoy. Wow! Wow! Tutoy, ang dami na panalunan na. Excited. Hey, JC! Hindi, tutok ko na ito. Hindi ko kakain. Wala ko. JC, wala ka. Wala ko ibigay sa'yo na nakabalot. Meron na na. Ah, Tapos, sa ano, ah. Kay Kim. Sa lunes, ibabalik yan doon sa tindahan na kasi binenta na uli yan. Zayden, ah, pwede mo sa akin. Thank you. Zayden, kung naman yung malaki niya sa likod. Dahil ano yung makasyon. Yung malaki sa likod. May mama doon yan. Mama doon. Dinurog doon. Hindi pa po ako. Wala na. Hindi ka bigyan. Mama, hindi pa si Chopper rito. Binigyan yung mga hindi nanalo. Tama na. Anong hitter? Yung Hoy, ayan ka tulog ang vlog. na pala sa'yo. Oh! Ano, sa bandang oh my God. Sa bata, Dilaw ka naman. Oo, Nung hindi nga kayo. Ako nga lang. Oo, Thank you. Tutoy ya. Kapela pa ng kapela. At saka kasi ng kanya pamilya. Tagalin na to tayo. Ano ito? Saan ka na? Ako tayo na yan. Tayo na. Ang black na short. Here. Wala na. Ano kaya tayo short? binigay at ang unang Wala na. Masigit naman daw. Eh, tama na. Ay, hindi Greetings and prayers for everyone. Uh, again, kahit pumunta kayo, binigay ng salamat. Mana? Lumihan sa kainin. Pray over. Pray over. Tulog lang